Bene tutti io sono Bruno Magno e oggi siamo qui su uh, il mio desktop vi voglio mostrare delle immagini questi qua sono alcuni disegni che vi ho fatto e eh, ve li condividere come speciale e 20.000 visualizzazioni che grazie a noi e grazie a voi siamo arrivati a 20.000 visualizzazioni sono tutte queste immagini come vedete queste immagini sono strani sono tutti dei quadratini dei quadrati però guardate un pochino lo sto smasciando è eh, una forma di un telefono io ho voluto disegnare con l'applicazione qua in tutti i telefono del futuro e... e altri disegni molto molto belli è scomparso appunto è sempre questo qua il pericolo degli occhiali e il trattino di quello sfondo e degli occhiali bello e il scheda aperto un attimo ecco bene ditemi quale vi piace di più e chi potrà fare votate questi bellissimi disegni quale vi piace di più quale è quello che voi e pure il telefono questa qua vedete più bella oppure questa qua andiamo Vittorio oh, il telefono touch è fighissimo allora ve lo volevo far vedere in 3D solo che non ho salvato cioè ho salvato solamente e eh, ho salvato solamente per eh, immagini non è in 3D c'è anche la versione femminile del, del telefono la B comunque io pianto però vabbè chi se ne frega mm, eh, no, sono 2 milioni di sfondo di sfondo sono, sono altrettanto bello e oppure gli pianto più per tutti guardate quanto scegliete quale vi piace di più quale sarà il vostro preferito e, e poi ancora create mese più guardate questo è bellissimo veramente un cartone umano ce ne stanno veramente un botto di e da farvi vedere signore e signori mi raccomando votare sotto in un commento scegliete qual è il video più bello telefono oppure qua ce ne sono veramente tanti veramente tanti disegni da tutto eh, il computer scegliete quello che piace tantissimo a voi per esempio questo poi c'è questo grande e ne sono veramente tanti c'è cioè, soltanto il telefono e c'è un altro c'è un altro telefono ancora quante volte da questo telefono regia e poi c'è pure questo qua primo scegliete quale vi piace di più qual è il vostro preferito e mi piace così tanto da votarlo mi raccomando nei commenti sono tantissimi e ne sono veramente tanti che mi riempiono il desktop e per motivo faccio pure questo pure questo signori eh, un bellissimo sfondo votate quello che vi piace di più ciao